Suara apa? Mana? Ya, eh. arah sana, arah sana. Ini kuburan. Jangan dengan ke kuburan, jangan ke kuburan. Ya, suara angin, Pak. Ya, jangan. Motor, motor, lari. Lari, lari. Kira kita uh, tanam cili padi ataupun cabai rawit ya. Dia sangat mudah ya. Nah, gini tu kan perawatannya pun dia enggak terlalu mahal ya karena udah ketanam kita kasih pupuk terus panen enggak kayak kita tanam cili cili panjang ya, ataupun cabai merah ya itu banyak susah teman-teman karena perawatannya pun sangat sangat sangat luar biasa ya. Hari sudah mulai sore. Saatnya kita makan apa yang ada di kebun. Malam ini kayaknya apa menunya? Mie Aceh. Mie Aceh, ya. Biasa orang Aceh makan mie Aceh ya. kena tiga ratus nanti baik mayang atau mie mayang udah yuk lu nanti kami enak deh Bang, kan ada apa-apa nih, Bang? Mulai, mulai. Iya, ya baru. Baru tuh ang Okey sobat, ini telur dadar. Kita tambah bumbu sedikit, jadi merah ya. Ini tomat uh, bawang sama kubis. Ah ini menu ya. Ah ini mi Aceh teman. Ah ini bumbu khas Aceh ni. Ha. Kalau kalau sobat semua ada pergi ke Aceh, jangan lupa ini. Beli bawa pulang ke kampung ya. Menunya. Ini ada bulu Oke sahabat, kita bikin tenda dulu ya. Pudmon yung ano. Habis. Ha? Habis ako. Tayo. Jalan ni. sahabat semua ini sudah siap uh, makan malam kita ya. langsung kita santap budak tambah hari nggak makan. Jam setengah satu malam. Baru ini. Ini abang mau mau mau mau kita mau dulu enggak? Dah jam berapa ini? Aduh. Jam 12 malam. Oh, jam 12 dah. Tidak terasa kita duduk lah. Tapi nggak apa-apa. Kita malam ini duduk sini. Karena besok kita bang harus tanam sini lagi ya. Kalau kita balik ke kampung, uh, jadi lambat kita kesini lagi ya. Ya, ha? kalau musim hujan ya. Musim hujan lagi. Kalau pawang besok balik ya. bagi ya. Balik pagi. Ya. mau jumpa orang rumah ya. dah berapa hari di dah sini 22 hari 22 hari ya oh ya Kamu sana Kamu sana iya ya, ya ke puncak bola panen pisang lah rambutan oh rambutan rambutan lah. Eh. suara apa arah mana ya, ya. Ini arahnya ini ini apa itu biasa di hutan makhluk halus bisa saja juga mas makhluk halus gimana sekarang ini bubar aja atau gimana ini gimana kenapa apa hutan gimana ini kita ya. telusuri ya, bubar aja dulu besar kita jadi kumpul suara boleh boleh boleh juga kita harus pikir positif aja ya iya, positif positif aja biasa ini kami sedang mencari sumber suara yang tadi sudah siap peralatannya kita mau aja apa kita cari sumber suaranya di sana hmm. semakin dekat orang ya ini kuburan jangan dengan ke kuburan dengan ke kuburan ya jangan ke kuburan jangan ke kuburan mungkin oh mungkin... ini lain ini, ini lain ini bukan musang bukan musang nih jangan ke kuburan eh, eh, orang motor motor lari. lari orang motor lari lari lari kita akhiri ya kita sudah akhiri ini udah nggak benar ini nggak benar ini ah, gimana nih oke sahabat ini kami sudah telusuri tadi ya. Itu bukan okay. suara musang ya. Kata pawang itu suara biasalah kalau di hutan. Kita hanya boleh berpikir positif. Kita serahkan semua kepada Allah ya. Okey, saya akhiri. Kita pun mau tidur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom, naik, naik.